ассалаумағалейкум э, жиналған қауым бүгінгі күн міне күн шығып э, көктем келіп бір э, елімізде өзгеріс болатын сияқты нышанды көрсетіп тұрғандай болып тұр оның тағы бір себебі бізді қоғам белсенділерін денқарай басылбек қоғам белсенділерін осындай митинг болады десе үш күн бұрын аңдушы еді жібермеуші еді алаңға мына бүгін үш күннен бері аңду жоқ басқа жоқ не болып қалды екен ә, тоқаев ауырып қалған жоқ па екен деп алаңдадым <laughs> өте қатты алаңдадым тоқаев кішкентай ағып қалған жоқ па екен көз тиіп кеткен жоқ па екен деп ә, кеше парламенттік ә, сайлау мәжіліс болған кезде мен облыстық мәслихатқа өзімнің үміткер ретінде құжаттарымды тапсырып әлі де болса жаңағыдегі тоқаевқа сеніп жүрген азаматтардың көзін ашу мақсатында ә, сайлауға додаға түстім бірақ барлықтарыңыз білесіздер мен заңгер ретінде айтайын ә, ұрлық туралы э, бап бар қылмыстық кодексте ұрының өзі орысша айтқанда тайное хищение дейді жасырын келіп ұрлайды деген сөз түн жамылып келіп ұрлайды деген сөз ал мына сайлау кәдімгі қарақшылардың шаңқай түсте көзіңді бақырайтып қойып оған мемлекеттің 33 миллиард ақшасын алып тұрып мұғалімдері бар полициясы бар прокуратурасы бар халықтың аузын аңқитып кеттік деп жасаған қылмысы болды қылмыс болды ма Мен де солай ойлаймын қылмыс болды деп енді қылмыскер жауапкершілікке тарту керек па иә керек мына сайлаудың қорытындысы заңсыз деп табылу керек бірақ оны істейтін үкіметті көріп отырған жоқпыз өйткені тоқаев сол отыз жерге ұшқан миллиардтаған ақшалардың оның жауапкершілігін заңның барлығының істемей отырғанын айдан анық көріп отыр олай дейтін болатын болса тоқаевтың өзі де сол қарақшыларға болысқан адам болып табылады тағы бір айтатын дүние бауырлар мына осы алаңға мен әрдайым келген кезде дұға қылып келгім келмейді мына алаңға келгім келмейді негізінде өйткені осы алаң маған кешегі қаңтар қырғынын желтоқсанды қазақтың қанының төгілгенін әрдайым есіме алып отырады әрдайым жүрегім жылайды осы жерге келсем мына өртенген әкімшілікті көріп не деген масқаралықта болғанымызды халықтың райын басқа жаққа бұрып кеткен қылмыскерлердің әлі осы уақытқа шейін тайраңдап жүргенін есіме түсетін болса біз қандай мемлекетте өмір сүріп жатырмық деп қорқыныш үрейде болады құдай қаласа құдай қаласа менің сенетінім бүгінгі алаңға адам аз жиналды неге өткенде кешегі сайлауда агитация уақытысында біз байқадық дана қазақ халқы сайлауға неге түсіп жатсыңдар олар қылмыскерлер ғой деп бізге ақылын айтты бұндай қылмыскер билікті тек қана қуып шығу керек деп айтты бұндай қылмыскер билікке ешқандай халықтың сенімі жоқ екенін айтты сондықтан сайлауға бармағандықтарын түсіндірді оны сайлаудың нәтижесі де дәлел болды мен мына талғар ауданында тұрамын талғар ауданында 10 проценттен келген адамдардың 10 проценттен көлеміне асырған жоқ неге өйткені 90 процент дана қазақ халқы барлық сенімін жоғалтқан деген сөз билікке үкіметке назарбаевтың жүйесіне тоқаевтың жалғастырушы ретіндегі президенттігіне халық толығымен сенбейді деген сөз бұл өте жаман көрсеткіш бұл өте жаман көрсеткіш қазақта сөз бар үндеместен үйде бәле шығады дейді үндемей жүрген дана халық ертең қаңтардағыдай алаңға қайттан шығып кететін болса бұл жолы ешкімді аямайды бауырлар ешкімді аямайды дұрыс па дұрыс сондықтан есі бар үкімет болатын болса осы бастан шара жасап осы бастан сыртқы келіп тұрған қауіптер неше түрлі қауіптер кешегі сепаратистерің бар кешегі астанадағы жаңағы феминистский движение деп басқа деп тайраңдап қойған шетелдің басқа насихаты бар қазақ салт дәстүрінен айыру жұмыстарын жүргізіп жатқанын ашық айтуымыз керек ол үшін алаңдарға болмаса үкімет екі жол екі ақ жолы бар или басында мына билік басындағы отырғандар бастарымен ойлана бастайды егер ойланбайтын болса халық көшеге шығып оларды қуып шығатыны анық енді ол бір алланың құзыретіндегі дүние сондықтан халық оянды халық биліктің ә, билікке наразылығын көрсетуде бір күні қандай себеп болатынын білмеймін қазақстанда қазақстанда әділдік ол орнайды орнатпайынша біз қайтпаймыз ертең қаңтар сияқты үлкен ә, жаңағы халық наразылығы туындайтын болатын болса біз сол наразылықты басқаруға алдында жүрегімізді оққа тақап жүруге біз ант етеміз